Moi, me ollaan Risselle. Täältä löytyy tuttuja miehiä, ta, miehiä. kattokas mitä täällä on. Morjes! Morjes. Kuka sä oot? Iure Rask, niin kuin lapusta lukee. Eli sä, mistä päin sä oot? Kotkasta, kuten edellinenkin. Hyvä homma. Tota, äh, mikäs Kotkas on tärkeää näissä vaaleissa? että talouden kuntoon laittaminen ja julkisuuskuvan kohentaminen. Talouden kuntoon laittaminen, tarkoittaako sitä, että pitää hirveästi rahaa laittaa kaiken maailman äh, hömpötyksiin? Ei missään tapauksessa, vaan että hivenen kukkaron nyöriä tiukemmalle ja järkeistää sitä rahankulutusta. Tämä kuulostaa hyvältä. Sä oot sellainen mies, joka, joka päättää näin. Toivottavasti. Toivotaan, että saat kotkalaisen luottamuksen. Joku sä numero saanut? Kyllä. Sano sitten kameralle vielä nimi ja numero ja paikkunta. Numero 50, Imre Rask ja Kotka. Kiitoksia.